Astăzi vreau să-ți improvizez despre a atinge. Mulțumesc, Mirela, pentru verb. În Dex, pe lângă a lua contact direct, este și a jigni, a insulta, a ofensa. Și l-a figurat. Și zic, da, normal, atingi un om atunci când uh, îl jignești, îl atingi. Însă ce-ar fi dacă ne-am atinge sufletele uh, într-un mod pozitiv? Mie mi-a dispărut uh, cineva foarte apropiat uh, Uh, acum două săptămâni și de-abia zilele trecute am aflat în ce mod groaznic a dispărut și um, cred că atunci când un om îți intră în viața ta, este inevitabil să nu-ți atingă sufletul și a atinge este și puțin dureros, dar um, cu ajutorul uh, dragostei care mai și doare câteodată, probabil că a atinge și a ne atinge sufletele este binefăcător. Tu ce părere ai? Ceau!